იყებენ ფაქტები, თუნდაც ხო საუბარი ერთ-ერთი კარი მერი, ერთ-ერთი კარი გამგებელი, ხოლოდ 11% კარების პარლამენტში, ხშირად ხოლოდ ქალები ასეთი ტიპის დისკუსიებზე, ხშირად ხოლოდ ქალები აქციებზე, სადაც ქალის უფლებებს ვიცავ, ეს არის ფაქტები, რაც პირდაპირ თვალნათლივ გვაჩვენებს დღევანდელ პრობლემას და სადვარც დემოკრატიულ განვითარებაში, დემოკრატიის დემოკრატიული განვითარების პროცესში დღეს ჩვენ აქ პარტიები შევიკრიბეთ და პარტიულ პოზიციებს ვაფიქსირებთ, რას ფიქრობთ ქალების პოლიტიკაში აქტიურობაზე, კვოტების კონკრეტულად ამ პანელზე. მაგრამ ყველა თითქმის ყველა მეგონი თითქმის არა პარტიები თანხდებით რომ იმიტომ რომ არის პოლიტიკაში, იმიტომ გვიდა როგორც პოლიტიკოთ აქტიური ხარს უჭერ დემოკრატიულ პროცესსა, დემოკრატიის განვითარებას. მაგრამ რამდენად ვართ დღეს ამ პროცესში ჩართული სრულფასონად? ამაზე უნდა ვისაუბროთ მე მგონი. თანასწორობა კარგ პოლიტიკას უდრის, თანასწორობა უდრის დემოკრატიული პროცესის განვითარებას. დემოკრატია ცალკე აღებული და დემოკრატიული გენდერული დემოკრატია ცალკე არ არის, ეს არის ნაწილი იმისათვის, რომ დემოკრატიული პროცესი იყოს სრულფასოვანი, მე ესე მესმის დემოკრატია, თანასწორობა არის ამის ნაწილი. დღეს დემოკრატიული პროცესის რამდენიმე კომპონენტია, ხშირად საუბრობთ ამაზე და იყო ამ წესაუბარი რამდენიმე გამოსვლაში, ეს არის არჩევნები, თავისუფალი რეარჩევნები, ეს არის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები და მოქალაქეების უფასოვანი ჩართვა, აქტიური მოქალაქეობა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებში. თითოეულ ამ ამ კომპონენტზე რომ ვსაუბრობ და სხვა კომპონენტი ამ თელს პროცესში, ამ კომპლექსურ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლება, მამაკაცები, ქალები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები. ეს პროცესი რომ იყოს უფასოვანი. როცა ჩვენ საუბრობთ ქალების აქტიურობაზე, ქალების პოლიტიკაში მოსვლაზე, თანასწორობაზე, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში აქტიურად მოჭამული თუ გვინდა რომ პროცესი ისე სწორფასოვანი იყოს ქალებიც და კაცებიც. დღეს არ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალები ვითხოვთ ყოტას, ან ქალები ვითხოვთ ხარი და გუჭი ერთმანეთში პოლიტიკაში ვიყოთ, არა ჩვენ არ ვითხოვთ არაფერს მამაკაცებს, ჩვენ თვლით რომ თუ ჩვენ ერთად ვართ პოლიტიკური პარტიებში აქტიური პოლიტიკოსები და გვინდა რომ ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, ეხა ერთად უნდა დავხედოთ იმისთვის, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რაზეც თანხმობ ხდები, რომ იყოს თანასწორად წარმოგენი ხალი და კაცი ამ პროცესში, არის საკითხი, რომელზეც ხმარდები პარტიები და ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ამ პროცესისთვის. ხალებმაც და კაცებმაც და ეს უკაცრავად კომპლიმენტები ლამაზი და წარმოგენი თალბატონი და ხარჯ დაგიჯერთ, ეს არ არის ჩვენი მოთხოვნა დღეს. ერთად დასხედით ჩვენთან გვალ მაგიდასთან, ასეთ მაგიდასთან და ერთად ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე. დღეს საქართველოს გას პრობლემის წინაშე და არა იმის წინაშე, რომ ხალხს უჭერდება კომპლიმენტები და თქვენი მხარდაჭერა ძალიან დიდი ბოდიში ხდით. ან თანაგუნდობა იმის გამო პოლიტიკაში არ არის ხალხი. დღეს პოლიტიკაში ხალხი ცოტანი ვართ და გვინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად დავემსგავსოთ მამაკაცებს იმის გაზიარებაში, რომ ხომ ხართ კალებძლიერები ხართ და ვიცლიერი ხართ და აქტიური ხართ და კვალიფიციური ხართ, ისედაც ხართ პოლიტიკაში. კი, ჩვენ ვართ. ესეთი ქალები პოლიტიკაში ჩვენ ვიბრძოლეთ უამრავი ბარიერი გვქონდა არ უჯერამდე რომ რომელიმე ქალსული სახალხო წარმოქმნილი პოლიტიკური პარტიებიდან რაიმე ტიპის ბარიერი არ ქონდა ამ გზაზე შეიძლება ბევრსგან ჩვენ ჩვენგანს გაცნობიერებული არ ქონდა იმ ეტაპზე ეს პრობლემები და დღეს დავინახეთ შეიძლება ბევრსგანს მაშინ მეგონა რომ ესეთი საზოგადოება და რა ვქნა უნდა გადავლახოთ ეს პრობლემები შეიძლება ბევრს ჩვენგანს და ასეც არის მე პირადად ამას მე ხაზი გავსვა ბევრი მამაკაცი პოლიტიკაში ხარს მიჭერდა და მეხმარებოდა იმისთვის, რომ წინ დავსულიყავი პოლიტიკურ ასფარეზე, პარტიულ კარიერაში. კი, ბევრმა ასეთმანამე რომ ხარი დამჭერდა, რომ მამაკაცები უფრო მეტნი არიან თქვენს პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პარტიაში და მათი ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ამიტომ მამაკაცებს ვთხოვთ პარტიებში, პოლიტიკაში, რომ ჩვენს სილამაზეზე და ნასინაზეზე და ასე შემდეგ ნაკლებად ისაუბროთ, ისაუბროთ იმაზე, რომ თქვენი ხარდაჭერა ხდება ისე, რომ მეტი ძლიერი ხალი, მეტი კვალიფიციური ხალი მეტი კვალიფიციური მამაკაციც იყოს დღეს პოლიტიკაში. დღეს კაცებს პოლიტიკაში კონკურენცია არ გაქვთ. იმიტომ რომ იმ კომპონენტზე რასაც ქვია საარჩევნო პროცესი, ჩვენ მდგავართ არჩევანის წინაშე მამაკაცებს შორის. ჩვენი არჩევანი უკვე შეზღუდულია და ვერ ვიღებთ სრულფასოვან არჩევანს ვერ ვაკეთებთ. იმიტომ რომ არჩევანს ვაკეთებთ მამაკაცებს შორის ძირითადად ამ პროცესში. მეორე პროცესი არის აქტიური ჩართულობა დემოკრატიულ საზოგადოებრივ პროცესში, პოლიტიკურ პროცესში. არქაც ხედავთ, რომ ჩართულობა არის გაცილებით მეტი მამაკაცების მხრიდან, არქაც არის უთანასწორობა, იგივე სტატისტიკა, რაზეც საუბრობთ, არ მხოლოდ სტატისტიკა, არც ერთი ქალი მერი, არც ერთი ქალი გამგებელი, მხოლოდ 17 ქალი პარლამენტში, მხოლოდ ერთი საგრაბლოს თავმჯდომარე ქალი მთელ საქართველოში. ეს არის ფაქტები, რაც პირდაპირ ზედაპირზე დევს და გვეუბნება, რომ პრობლემა არის დღეს საქართველოს დემოკრატიულ პროცესის განვითარებაში. კანონის უზრუნველესობა და ადამიანის უფლებები ჩვენ ხედავთ ხშირად აი ძალადობრივ ფაქტებს 28 ქალი გახდა მსხვერპლი დღეს ოჯახური ძალადობის და სამწუხაროა რომ ამ ფაქტებმა გამოიწვია ის დამდენმა სხვა რომ ყველა ავლაპარაკდით უკვე ისინი ადრე ვლაპარაკობდით ავლაპარაკობდით ძალადობაზე საქართველოში რომ დღეს საქართველოში ეს არის პრობლემა მაგრამ სამწუხაროდ ისევ და ისევ არა მხოლოდ ადამიანებს განსაკუთრებით არ დაფიქრებულა იმათვისაც მოეთხოვება თამაზები იმათგანაც ისმის ხშირად ის რომ ტრადიცია უფრო მნიშვნელოვანია ოჯახის წესები ოჯახში ამ საფიქრის მხოლოდ ოჯახის წევრებისთვისო და ვიდრე კანონის უზენაესობა და კანონის წესი ყველას თანასწორობა ეს ის პრობლემები რაც აფერხებს დღეს მხოლოდ რამდენიმე ჩამონათვალი აფერხებს დღეს ქალების მონაწილეობას პოლიტიკაში სხვა ყველა ამ კომპონენტს რაც დემოკრატიის განვითარების გზაზე გვაქვს მათ შორის დემოკრატია, გენდერულ დემოკრატიას, არ გახდება მთავარი მიზანი ყველა პოლიტიკურ პარტიისთვის. აა ყველა სახელმწიფო დაწესებულებისთვის, მთლიანად ხელისუფლებისთვის, სახელმწიფოსთვის არ გახდება მთავარი, ჩვენ ვერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ დღეს ჩვენთან არის დემოკრატიული პროცესი, თვითონ დემოკრატიის განვითარების პროცესის სრულფასოვანი, იმიტომ რომ აქ უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი გეგმარული დემოკრატია, თანასწორობა, რომ ჩვენ თანასწორად მიიღოთ გადაწყვეტლები. გადაწყვეტლების მიღების პროცესში არ არიან ქალების უხვანცოვნად ჩართული. ჩვენ გვინდა მეტი ქალი პოლიტიკაში და მეორე მხრივ მეტი პოლიტიკა იმ თემებში, რომლებიც მნიშვნელოვანია ქალებისთვის. ეს არის დღეს პრობლემა და იმ ქალებისთვის, ვინც პოლიტიკაში ვართ, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ჩვენ დიდი როლი გვაქვს ამაში, რომ მეტი პოლიტიკა იყოს იმ თემებში, რომელსაც ჩვენ მნიშვნელოვნად ვთვლით. ეს ერთ-ერთი თემა არის ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში. სიცილს იწევს, ხუმრობას იწევს და სიმას იწევს, იყო აქ ლაპარაკი, რომ ეს შეურაც ყოველ ხუმრობებსაც იწევს, ხშირად აქტიური ქალები პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდებით იმ სტერიოტიპს, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში. ჩვენი აქტიურობით ხშირად ამას აგრესია საკომენტარ ეს აგრესია არ არის ეს არის გამოსვლა იმ სტერიოტიპული და იმ მოდელიდან რაც წარმოდგენებში არის თქვენ ჩვენ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში სამცხეროთ ჩვენ ხვდებით სხვა ტიპის პოლიტიკოსები წარმოდგენა და იყოს და როგორც ევროპოლიტიკის მოთხოვნა ნაზი ამაზი ისეთი კდება მოსილი ეს არის სტერიოტიპი რომელსაც უნდა გავცდეთ ეს არ არის თავარი იმისთვის რომ სულფასუნად ვიგრძნობთ თავი. ჩვენ გვწირდება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თითქოს უკვე 15 წელზე მეტია უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან ბევრი გრანტია დახარჯული იმაზე მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს ამ პრობლემაზე ამ პრობლემის გადაჭრაში წინ წავიდეთ. ერთი რასაც მე წინ წასულ ნაბიჯად ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩავწვიდი არის, რომ დღეს პოლიტიკური პარტიები ამაზე საუბრობენ. არც ისე დიდი ხნის წინ სულ რაღაც ჩარჩან ერთ-ერთ ღონისძიებაზე სადაც თქვი პოლიტიკურ პარტიებს აუსვით კითხვამ რამდენად არიან ეს პოლიტიკური პარტიები თავის იდეოლოგიებს იდეოლოგიებს მიღმა თავის ამ ამ ტიპის პრინციპების მიღმა ილაპარაკონ და გაერთიანდნენ ამ საკითხის ირგვლივ რომ მედიკალი პოლიტიკა საჭირო უმეტესობამ თქვა რომ არა ჩვენ არ უჭერთ ამას, ვერ გავერთენ. დღეს მე მგონი ეს საკითხი უკვე დადგა, რომ ჩვენ ამას ვლაპარაკობ და ვლაპარაკობ უბრალოდ ზომებზე, როგორ გავაძლიერო ქალაქ პოლიტიკაში. თან ხდებით, რომ კი მედიკალი პოლიტიკაში საჭიროა, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ მე ხსაუბარია დღეს რაც არის თემა და რო არ გავცდი ამ თემას, პოლიტიკური პარტიები რას უნდა აკეთებდნენ, როგორ არიან მზად იმისთვის, რომ ამას ხარი დაუჭირონ. პოლიტიკური პარტიები ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესში, სახელმწიფო ორგანოები ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქე ამ პროცესში. ამიტომ მე მგონი, ყველა ამ სეგმენტზე უნდა ვიფიქროთ, ყველა ამ э, კომპონენტის გაძლიერებაზე უნდა ვიფიქროთ ამ პროცესში, რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ პარტიების შევეგრებად, რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ კოდირებას მხარს. მე არ ვფიქრობ, რომ კოდირება უნდა იყოს ერთადერთი ზომა და ასეც არის, მე მგონი შემდეგ პანელზე ამასაც ვისაუბრებთ, რა უნდა იყოს დამატებითი ზომები. აა კოდირების კენთუ მივდივართ, ჩვენ აი რესპუბლიკურ პარტიაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს არის თემა, გახსნელი სადისკუსიო თემა, ჩვენ ამაზე ვსჯელობთ. არიან აქტიური მომხრეები კოდირების, იქიდან გამომდინარე რა რეალობას დღეს საქართველოში დგას ჩვენ ვფიქრობთ ბუნებრივად ეს პროცესი არ მივიდა იმ ზურამდე ან იმ ეტაპამდე სადაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომ თანასწორია თანასწორად მონაწილეობენ ქალთა კაცებს პოლიტიკაში ამიტომ გაჩნდა დისკუსიის ერთ-ერთი მიმართულება ისიც რომ თუ ჩვენ ხელოვნურად არჩევერიათ გრძელვადიანი დროებითი ჩარე ვარ დავინახეთ ამ პროცესში იმისათვის რომ გენდერული სტერეოტიპის დეკონსტრუქცია და ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ მე ბუნებრივად არ ხდება ხედავ თამას 15 წელზე დიდი ხანია ამიტომ უნდა ჩავერიოთ ხელოვნურად კოდირებაზე დისკუსია მიდის პარტიაში მაგრამ მნიშვნელოვანია ამაზეც ვსაუბრობ კოდირებასთან ერთად პარტიები მოვემზადოთ იმისთვის თუ კოდირება გახდება პარლამენტის სადისკუსიო თემა მე ვფიქრობ რომ გარდაუვალი პარლამენტში გახდება ეს თემა სადისკუსიო და მე მგონი პარტიები სწორედ ახლა უნდა მემზადებოდეთ იმისთვის რომ კონდეს კარგად ჩამოყალიბებული ბაზა, რამდენი ხალია პარტიაში, რამდენი მამაკაცია, როგორ შეიძლება რომ ხალეს ხარი დაუჭიროს პოლიტიკაში, პარტიაში გააქტიურობისგან ერთ მაგალითს ვიტყვი ამით დაოს, რომ ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ ხონდა კონფერენცია დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის და ბუნებრივად თორსა დავიწყეთ მონაწილეების შერჩევა და გავაკეთეთ სია, სიას ბუნებრივ რეჟიმში როცა გადავხედეთ, იყო ხალხის რაოდენობა მხოლოდ 15%. როცა ვთქვით, რომ არ არის სწორი და ეხლა აბა კარგად ვეცადოთ და ქალები მეტი მონაწილეობთ კონფერენციის მონაწილეობის მისაღებად, ეს პროცენტი გახდა 40%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბუნებრივად, მიუხედავად იმისა, რომ არავითარი ბარიერი არა ჩვენს პარტიაში, ამას მიგება არავითარი ბარიერია ქალების მონაწილეობის, ჩვენ მაინც დაგჭირდა პრინციპად ქცევა გენერული დემოკრატიის იმისთვის, რომ ერთ ელემენტარულ კონფერენციაზე უფრო მეტი ქალი ყოფილიყო მონაწილე. ამას დაჭირდა ჩარევა. ჩარევა არის აუცილებელი.